Kwa majina naitwa Nusra Sarum, ni msemaji wa Clouds Jogging, lakini pia uh, nimekuja kuwakilisha vizuri. Nimejisajili kilomita zangu 21 kwa ajili ya kwenda kukiwasha Tiger Half Marathon, so tunawakaribisha watu wote, lakini usisahau leo ndo mwisho kwa Dar es Salaam. Kwa hiyo kwa wale ambao hawajachukua hapa, unaruhusiwa kwenda kuchukua mkoani. Karibuni sana, tunawapenda sana Tiger Half Marathon. Habari, yeah, uh, um, naitwa Derek Kajukano uh, also known as Mjuni. Um, niwapongeze waandaaji wa half marathon uh, ambayo inadhaminiwa na Tigo. Uh, consistency has been good na imekuwa ni miaka yote wanaandaa vizuri uh, very systematic, na mimi binafsi kwa kweli nimejiandaa kwenda kukimbia kilomita 21 kama kawaida yangu waga kawaida nakimbia kwa masaa mawili na ushee, lakini sasa hivi nataka nijitahidi nikimbie kwa masaa mawili uh, kamili kama ikiwezekana, lakini tuta, tunamwomba Mungu jinsi tutakavyokwenda na Uh, kwa kweli ni zoezi zuri na eh, mazoezi ni afya kama wanavyosema, na nashukuru pia kwa nyinyi kwa kuweka kumbukumbu vizuri uh, kuanzia mwanzo wa maandalizi wakati wa maandalizi na hata baada ya, man, ya baada ya shughuli yenyewe wakati wa shughuli yenyewe na baada ya shughuli yenyewe. Big up uh, Tigo Marathon uh, kwa maandalizi mazuri na all the best. Mimi naitwa Mark Peter. Uh, ni mkimbiaji maarufu sana. Naamini amshamsha damu mmeiona. Najua ikitoka hapa Arusha, uh, moshi unafuata. Najua shangwe la kutosha, watu wamejipanga, watu wana hamu watu wana mambio, watu wana matizi, wamejiandaa, basi tukakinukishe. Imekuwa na mafanikio sana kwangu, lakini pia kwa afya yangu. Kwa hiyo labda kutoa uh, uh, nasaha tu kwa vijana wenzangu yeah, kilele cha mbio uh, kama unafanya marathon basi usikose kushiriki Kiwi Marathon yeah, kwa sababu inakusaidia vitu vingi, mbali na afya unapata muda wa kurefresh unapata muda wa uh, kunetwork na watu wapya eh, lakini pia kwa sisi watu ambao tuna familia unakuta unapata zawadi ya kurudisha nyumbani makele medo ya kili kwa kupiga kule kilimani kule, alafu narudi nayo nyumbani umemaliza vizuri bila kupiga bodaboda mzee, na hasa kama una pesa nzuri yeah, isiyozidi tano, inakuwa ni zawadi nzuri ya familia.